しパルスを送るひたすら ために旅立ってシェルチャー今グラディオンはダイタリオンと最後の戦いをしている俺はマジカルゲートに戻らなくちゃいけないグラディオンが俺を待っているんだ分かったダイタリオンの体内に囚われた父と弟を救出するためケントはアリス川博士や仲間たちの協力を得てダイタリオンの体内へ侵入したカイトケント 立ちはだかる翔や翼の襲撃を跳ね返したケントは辛くもタケトとカイトの救出に成功するケント今だだがダイバーランドの最後の時は刻一刻と迫っていたケント心配かけてごめんグラディオンでも俺分かった 行くぞグラディオン 爆弾の爆発まであと10分戦いの果てさらばグラディオンカイトカイトカイトカイト父ちゃんカイト大丈夫か 消滅まであと10分黙れまだだまだ10分ある最後の1分1秒まで と5分ガードプログラム全て機能停止これ以上抑えられませんもうダメだ何もかもおしまいですおしまいじゃありません 直ちにマジカルワクチン発射準備でも博士マジカルワクチンは急げはい、はいダイタリオンに効果がないことは百も承知だしかしこの一発でたとえ一瞬でも奴の注意を奪うことができるのならおじいちゃん今ある一秒を大切にしような葵おじいちゃん 頑張ろう葵ちゃんはいグランマグナム武器選択グランマグナムあっ イダー剣グラディオンと一緒に地獄へ行っちゃえ <laughs> イムナ 消えたグラディオ <laughs> 兄ちゃんケント された手のひらに勇気をスーパーブラックホール爆発まであと2分マジカルワクチンデータ完了 マジカルワクチン装填マジカルワクチン装填装填完了目標タイムエリア目標タイムエリア照準 OK マジカルワクチン発射10秒前 ラオンがやられたペガシオンのデータを回収ぴょこダイガオンのデータも回収ぴょこあとはケント君マジカルワクチンタイムエリア到達まであと71一瞬の隙もない 愚か者火の神である我に一瞬なりとも隙があるはずがないさあ全てのものよ時とともにその存在を消滅せよマジカルワクチンドラゴンサイト通過ダイタリオンサイトに突入どこだどこかに隙があるはずだ諦めないぞ諦めないぞ諦めないぞ諦めないぞ マジカルワクチンタイムエリアを認識これはマジカルワクチンピョコケントよし任せろマジカルワクチンタイムエリアに突入 は大タリオンあれは神マジカルワクチンタイムエリアにて反応ありタリオンデータ消滅確認ケント君

ないと 博士ゆうきさんカイト君も無事に家に戻ったそうですそうかケント帰ろう、うん、ケント君ケントケント君ケントお前の勇気がみんなを救ったんだありがとう のコンピューターウイルスデリトロスに支配されていたマジカルゲートが今日解放されました囚われていたおよそ10万人の子供たちは無事に帰還することができました子供たちと家族は再会を果たし世界中が喜びと感動の涙で湧き返っていますじゃあ僕は一度家に帰ってるんだ何も覚えてないや何も姉さん 僕姉さんに迷惑かけたかないいえ本当本当よおかえりなさいシただいま姉さんよかったな翼戻ってこられて心配かけたねみんなさあ上がってよ今母さんがごちそう作ってるんだ 遠慮しとくよ今日はさあお前の元気な顔が見たくてちょっと寄っただけなんだうんサンキューみんなそういやケント君は兄ちゃんカイトカイトいって夢だよな今の兄ちゃん顔見せろカイト こんな顔だよカイトだ本当にカイトが帰ってきた <laughs> あ、あ、ありがとうケント君目が覚めたみたいそうか長かった戦いで疲れが出たんだろうどうしたの浮かない顔してみんなが戻ってきて世界中が大喜びしているのに、うん、確かに ケント君たちの活躍でマジカルゲートは解放されただがデリトロスを倒したわけではない奴はもう諦めたのだろうか葵はどう思う私は なのにダイタリオンだけは我はダイタリオン我は時の神ダイバーランド上空に再びジャギ爆弾が出現何爆発まで47秒ですそんなそんなバカな助かりてるぞえ ここまで追い込むとはだが神は負けぬ大多量を早く止めなきゃグラディオンウェブダイブだ待つピョコケンとグラディオンが発信するピョコ何緊急発進スタンバイグラディオンシュート 戻ってくれグランディオン チャギ爆弾が消えましたグラディオングラディオンはどこダメだピョコグラディオンもダイタリオンもレーダーで捕捉できないピョコ消えてしまったピョコ諦めるなカロン探してくれもっとよく探すんだグラディオン頼む返事してくれグラディオン 明のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝けるさことから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 父さんも世界中の子供たちを助けることができたのにクラディオンどこへどこへ行ってしまったんだ2人でデルトロスを倒そうって約束したじゃないか答えてくれよクラディオン次回電脳冒険記ウェブダイバー我が友クラディオンにブラッ